Дамир. Апа. Апа. Дамир. Құралай. Тұр, болды, бәрі жақсы. Жайсыз өмірге қауіп төніп тұр кімге қандай дамир жай ғана түс қане ұйықтап демал тездетіп дәрігер өтешовпен сөйлесуім керек құралай медбике маған дәрігер өтешев тауып беріңізші өтінемін тезірек не болып қалды сізге қолына қатысты айтарым бар еді дамирдің суреттерін барлық полиция бөлімшелеріне автовокзалға әуежайға таратып бердік ертеңнен бастап балаларыңыздың суреттері барлық сауда орталықтарында супермаркеттерде ілулі тұрады көрген білген адамдар болса бірден хабарын береді ал тұрсыншы тұрсыннан хабар бар ма естуімше бір жарым сағат бұрын лондонға ұшып кетіпті аумаған сұмырай сөзінде тұра алмаған екен ұлымды босатамын деген қайда бізге волонтерлар тарту керек қазір жастар көп қой олар сөзсіз көмектеседі дұрыс айтады ол артық етпейді ал егер дамирді қаланың сыртына апарып тастаса онда не болмақ елсіз далада жалғыз өзі данияр балам қайдан айтпашы құлай сақтасын деп ондайды ойға алғышы болма білесіздер ме бұл істің бәрін тұрсын жалғыз өзі жасаған жоқ әкемнің айты бойынша жалында екі кісі болған Балам ұрлаған соң көлікке отырғызған қара көлік иә әкеңіз олардың фотороботын жасай ала ма қайда демек қара көліктердің барлығын тексеруіміз керек тұрсынның сыбайласы бар есімі дәулет оның да сипаттамасын полиция бөлімшелеріне жіберуіміз керек бірақ тұрсынмен бірге жүрсе ол да бұл жерде жоқ шығар сәлеметсіздер ме сәлем данияр әлімханұлы дамирге қауіп төніп тұр мен оны жаңа ғана түсімде көрдім е құралай Дамир ұрлап әкетті бірақ қайда екенін білмейміз ал түсіңізде не көрдіңіз айтыңызшы ол өте маңызды анық ештеңе айта алмаймын салынып бітпеген үйлер иә дамир жалғыз өзі жан жағы бетон терезесі жоқ сосын иә. құрылыстың артында жарқырап тұрған сауда үйлері сосын сосын тау мен ат ат дейсіз ба үйдің ішіне ма құлай қызым дәмір не істеп тұр айтшы дәмір төсекте жатыр иә сосын не көрдіңіз есіңізге түсіріңізші енді сосын сосын маған апа деп айтты Құрлай, келіңізші отырыңызшы қане тағы да не көрдіңіз есіңізге түсіріңізші қане тыңдап тұрмын сізді тоқтаңыз жіберіңіз данияр сабыр данияр данияр есіңді жи тыныштал кешірім сұраймын ары қарай не көрдіңіз жалғастыра беріңіз үйдің іші суық сосын жалғыз өзі тоқта тоқта егер үйдің ішінде ешкім болмаған болса иә онда бұл салынып бітпеген үй ғой құрылыс нысандары да болуы мүмкін қаладағы салынып бітпеген нысандардың бәрін тексеріп шығу керек білесіздер ме тұрсынмен телефон арқылы сөйлескен кезде ол маған дамир жалғыз өзі деді тамағы да жоқ суы да жоқ ал біле білсеңіздер адам баласы сусыз төрт ақ өмір сүреді содан соң оның ағзасы құрғай бастайды одан кейін комаға түседі жоқ немеремнің ондайға ұшырауына жол бермеспін тездетіп іске кіріспейсіз бе түсініңізші тергеушінің әрекеті нақты фактілерге айғақтарға куәгерлердің жауабына негізделеді ал бізде мына қыздың көрген түсінен басқа ештеңе де жоқ ой құдайым ай білесіз бе бұл жай қыз емес бұл қыздың кеудесінде менің әйелімнің жүрегі соғып тұр дамирдің қиналысын өз баласы тәрізді сезінеді мұны қалай түсіндіру керектігін де білмеймін жиырма жыл тергеуші болып жұмыс істеп келе жатырмын бірақ бір қылмысты істің ашылуына біреудің көргенсіз себеп болыпты дегенді ешқашан естіген емес білесіз бе мен қазір түс көруге де бақсылыққа да бәріне сенуге дайынмын ең бастысы ұлым табылса болғаны жарайды мен басқармаға барып қосымша ресурстарды ұйымдастырайын әке мен барып волонтерларды жинап қайтайын құралай қызым сен де палатаңа барып демал шаршап қалдың ол сен денсаулығың сен болады бар ғой жарайды рахмет сізге туралы мәліметті түгел жібердім жақсы аха тез таратуға тырысыңыз қаржы керек болса дереу салып жіберемін жақсы рахмет сен әлі осындасың ба сені күтіп отырмын бейбіт шаршамай үйге қайтпадың ба мүмкін көмегім керек болып қалар ма деп ойладым жүрек далаға шығайық соң түнде шетел асып кетті ма деген қаупіміз бар ал дәулет осында сондықтан бар қаладағы бос қалған құрылыс нысандарын барлығын түгел тексеру керек жеті қараңдар жігіттер түсінікті ма іске кірісіңдер не болып жатқанын айтқым келмей ме хабарлассам телефоныңды көтермейсің жиенін ұрлап кетіпті таппай жатырмыз кім ұрлапты данияр ота жасаған бір әйел қайтыс болды ғой есіңде ме иә соның күйеуі бізден өш алмақ алтыншаштың жол апатына тап болғаны да сол тұрсынның ісі адамдарға не болып кеткен бұндай зұлымдыққа қалай барады екен бейбіт сен де сақ болшы саған да қастандық жасаудан тайынбайтын шығар сен үшін уайымдайтын болдым ғой алаңдама жарақатыңнан енді оңалып келесің егер саған бірдеме болса менің күнім не болмақ ақмағым ау қайдағы жоқты айтпашы Маған, не істейді олар күлме түк түсінбейтін ақымақ деп ойлайсың ба мені бәрін өз көзіммен көріп түсініп жүрмін әпкеңді өлтірді жиеніңді ұрлап кетті егер де саған бірдеме болсаш. сенен айырылып қаламын ба деп қорқамын бейбіт осының бәрі аяқталған соң екеуміздің арамызда бәрі жақсы болады деп уәде берші құралай дамирді көрген жеріңіздің ерекшеліктерін есіңізге түсіріп көріңізші мен бар білгенді сізге айттым басқа ештеңе көрген жоқпын көргеніңізді бейнелеп суретін салып бере аласыз ба жарайды қане тау ат қаланың сыртындағы бітпеген құрылыс бұл не болды екен а жақсы жиналыңыз қайда ұлымды іздеймін мен де барамын өте қалыңыз жүрегіңізге салмақ түсіруге болмайды жарайды ермек сіз ғимараттың оң жағын қарап шығыңыз мен сол жағын қараймын дамир Дамир, көшені жалғастыру керек басқа жұмысын қарауымыз керек жүр кеттік не болды еш жерде жоқ көлікке отырыңыз басқа жерді көреміз әке он екі қарадық еш жерде жоқ таппадық жақсы уайымдап жатыр ма иә апамның қан қысымы көтеріліп кетті иә куәгерлер табылыпты бәрі де жақсы болады қой енді ермек не болды ешкім жоқ алло иә әсет нәуле ұсталды ма жақсы қазір қазір барамыз жүріңдер қайда екенін айтасың тергеусіне көмектесті деп тұр бәрібір түрмеге отырмаймын мерзімім өтеп болған қайтадан отырасың бастығың сені тастап қашып кетті заң алдында жауап бересің өзіңе де көмектескенің дұрыс болды жарай ма сенімен айтысып тұратын уақытымыз жоқ қозғалмаңдар әйтпесе өледі тыныштал тыныштал қазір асықпай көлікке барамыз мен айтқанымды тыңда содан соң бәрі дұрыс болады әне кедергі жасамаңдар сонда қызды да босатамын э, да қайда екенін айтамын жарайды келістік ұлым қайда ұлым қайда менің а қан тоқтату мүмкін емес түсінемісің аз уақытың қалды айтшы өтінемін айтшы өтінемін ұлым қайда неге аттыңыз ұлымның қайда екенін білетін жалғыз адам осы еді ғой неге өлтірдіңіз ол ермекті өлтірер еді үмітіңізді үзбеңіз дамирді іздеуді жалғастыру керек дәулет ұлымның қайда екенін білетін жалғыз адам еді енді міне өліп қалды ұлымды қайдан іздеймін түсінсем бұйырмасын қайда ол бір аптаның ішінде екі бірдей жақынынан айырылдым бәрі де менің кесірімнен олай демеңіз ұлыңызды міндетті түрде табамыз білесің бе ұлым дүниеге келген кезде өзімді ең бақытты адам сезіндім оны қолыма алғашқы алған күннен бастап ақ оны түсіндім ол үшін қолымнан келгеннің бәрін істеймін деп өз өзіме алып бердім тіпті сол сәттен бастап қаражат жинай бастадым әлемдегі ең мықты оқу орнында оқиды деген арманым болатын дәрігерлер оған аутизм деген қорқынышты диагноз қойды не істерімізді білмей қатты қорықтық бірақ амал не көндік шыдадық бірақ дәрігер ретінде ештеңені істей алмайтынымды түсіндім ең бастысы қолыма ешкім күлмесе екен дедім өйткені ол басқа балаларға ұқсамайды енді қарашы қиын кезде жанында жоқпын мен неғылған әкемін өзі мен де өлім аузынан қалдым сол кезде маған сеніміңді жоғалтпа дегенсіз қайтадан өмір сүруге жігер бердіңіз сізге сол үшін қарыздармын білесіз бе данияр әлімханұлы мен сізге тәнті болушы едім қазір қиындыққа сынған адамды көріп тұрмын бұлай болмайды мұныңыз дұрыс емес сеніміңізді жоғалтпаңыз ал дамирді біз міндетті түрде табамыз жоқ қой сол сенім менің сенімім жалғыз ұлым дамир болатын науқасты аман алып қалу үшін миллионнан бір мүмкіндік берілсе соны пайдаланып қалу керек дейтінсіз ал енді ұлыңызды құтқару үшін мүмкіндікті пайдаланбай бас тартпақсыз ба әлде де үміт бар қорықпа мен ұлымды қайтсем де табамын іздеу жалғастырамыз бізде әлі мүмкіндік бар әрине кеттік әсел ұлымның қайда екенін сол білу керек сөйлесіп қайтайық кеттік біз де барамыз иә yeah. волонтерлар қаланы шарлап жүр барлық жерге хабарланып өрілдік бірақ әзірге нәтиже жоқ егер таңға дейін дамир таппасақ ол тірі қалады деген үміт есе азаяды бәрі бекер бар өмірім босқа осыншама жазалайтындай не жазып едім сіздің кінәңіз жоқ екен бар өмірде ең бастысы байлық пен мәртебе деп ойлап шапқыла бердім қателесіп ең бастысы отбасы артыңнан қалатын мұрагерің екен ақыры не болды әйелімнен де қызымнан да айырылдым немеремді жоғалттым сен де мені жек көресің ол ойдамаңыз әке бар өмірім осы орталықты салуға адамдарды құтқаратын орын бәріне қол жеткізгенде отбасымнан айырылдым осы қасіреттің бәріне мен кінәлімін мен кінәлімін әке білесіз сіз маған өз таңдауыммен өмір сүрдім үйреттіңіз мен сіздің айтуыңызбен емес өз қалауыммен өмір сүрдім кейде сіздің қолдауыңыз жетіспейді әлі де солай бірақ алтыншаш екеуміз үшін бәрін істеуге бәрін атқаруға дайын екеніңіз біледі. бала кезімде бәріміз бірге қыдырсақ саябаққа барсақ сіз маған көп ойыншық әкеліп берсеңіз ғой деп армандайтынмын бірақ оған сіздің уақытыңыз болмады өзгелердің жүрегін ойладыңыз сіз үйге келмей қалған кезде анам қатты жылап қалады сіз сапардан қашан келеді деп бәріміз бірге күтіп отыратынбыз ал сіз келген соң алтыншаш екеуміз ойнағымыз келіп мойныңызға асыла берген кезде сіз жұмыстан шаршап бізге ұрсып тастайтынсыз әке сіз маған еркек қандай болатын өмірге деген сүйіспеншілік өмірге деген құштарлықты адамның бойындағы асыл қасиетті адамгершілікті адамның жүрегінің тазалығын адамдардың бір біріне деген жауапкершілігін ең бастысы ата анаға деген махаббат мейірім сүйіспеншілік сыйластық қандай болу керектігін үйреттіңіз әке білесіз бе анамның өлімі маған қатты ауыр тиді сол қайғыдан арылу үшін мен би жиі барып ішімдікке әуестеніп қыздардың соңынан жүгіретінмін егер де сіздің қайсарлығыңыз болмағанда әке мен өмірден өз орным табармын дәрігер болып маман ретінде қалыптасармен мен көп жерде сізге еліктеймін әке екеуміз кейде ұқсамай қалатынымызды мойындаймын ал қазір әке дәл осы сәтте сіздің маған артқан үмітіңізді мықты хирург болам деп ант етемін әке маған сеніңізші айтпақшы мен осы емханадан менің бар болмысымды қабылдайтын дәл осы күйімде мені сүйе білетін қызды жолықтырдым әке соған лайық болсам оған үйленіп сізге көп немере сыйласам деп әке сіздің көңіліңізден жүрегіңізден қайтадан орын алуға рұқсат етіңізші әсел әсел ояныңыз не болды сіз мені ұмытқан жоқсыз ба айта беріңіз мынаған қараңызшы не көріп тұрсыз егер де сіз мына ғимараттан қайда екенін айтпасаңыз мен ұлымнан айырылып қалуым мүмкін өтінемін қарап шығыңызшы қателеспесем тұрсынның салынып бітпеген құрылыс нысаны сияқты мынау тұрғын үй кешені ау деймін қай жерде орналасқан нақты есімде жоқ бірақ тұрсынның құрылысы розыбакиев көшесінде иә иә дұрыс мынау сауда орталығы мына түсіп тұрған жарық содан ал мынау ат нені білдіреді жайылым болмаса жанында жылқы фермасы бар ма есімде жоқ тұрсын табылды ма жоқ елден кетіп қалған қазір қайда кеткенін анықтап жатырмыз оңбаған талай адамның түбіне жетті әсел рахмет сізге құрылыс нысандары осы болу керек дамир осында мен сезіп тұрмын жан жаққа бөлініңіз дейік кеттік дамир Demir! Halam! Halam! Demir! Demir halam! түгел қарап шықтық мұнда да жоқ бұл маңда басқа құрылыс жоқ таңға дейін іздеуді тоқтатпау керек ал таңға дейін шыдамайды әсет тағы да ойланыңызшы қайда болуы мүмкін басқа нысандарды қарайық мұханұлы Дамир осында мен мына суретті түсімде көргенмін иә ат міне тағы не көрдіңіз Дамир осында мен оны сезіп тұрмын Nedir? ұлымды іздеп табуға көмектескеніңіз үшін рахмет құралай сізге рахмет дәрігер мені ажалдан арашалап ғажайып іс жасадыңыз мен бар болғанда өз жұмысымды істедім ал нағыз ғажайып іс жасаған сізсіз ал құда келіңіздер дәмір деген немереміз міне осында келіңіздер құда құдағи құда құлыншағым менің құлыншағым айналып кетейін алтыным менің алтыным менің күнім менің жаным менің міне міне сенің тасбақаң сені сағынып қалдым біз де барамыз дейді күнім көзіңнен айналдым мұрныңнан айналдым күнім менің күнім күнім жаным менің артушым жағдай қалай айтпайсың ба бізге <laughs> Сен сағындым деді ғой бізден қалмай қойды артымыздан жүгіріп <laughs> ата қайырлы таң құтқарушым қайырлы таң жүр қыдырып қайтамыз ба әлде басқа біреуді тауып алайын ба мен дайынмын кеттік жігітім кім бұл ата ой қолымнан сол ата деген тіліңнен тіліңнен сол қолыным қолыным сол сол қолыным сол құлыншағым сол қалыңыз қалай ал қош келдіңдер кәреке төрледіңдер жүріп жүре бәрекелді бәрекелді келгендерге рахмет сәлеметсіз бе құрылай қызым айналайын сол келіндер төрледіңдер ермек менің жігітім құтты болсын құтты болсын ал төрлетіңдер ассалаумағалейкум ассалаумағалейкум қолымның ұшын алып сізге ал төрлетіңіздер келіңіздер қонақ болыңыздар иә құда Амалесенсіз. Ассалам алейкум. Құда. Көрісқаныңызға да жазыр. Қош келдіңіздер. Сағынып қалдық қой өзіңізді. Келесіз болмайды. Мың жылдық дейді. Бәрекелді. Қарекет өрлетіңіздер. О, әке. О, қаңыз болай. Аман сайын. қалайсың. жақсы Жадай жасын ба? Болашақ келіңіз. Айналайын сол. Ал, қойшының таяғынан келіннің аяғынан дейді ол жаққа кәнекей төрлетіңдер бақыт тілеймін ассалаумағалейкум ой неғып ұялып тұрсың кірсеңші а төлет жандос сен де келдің бе иә басқа ешкім жоқ па <laughs> ал қадірменді құда құдағи құрметті достар қонақтар қош келдіңіздер дейміз бүгін керемет тамаша күн бәріміздің басымыз қосылып ақ дастарханның басына жиналып қалыппыз қадыр мырзалы ақынымыз кезінде жылдар өтсе мейлі ғой өте берсін сәттер өтіп барады сол қиын деп айтқандай өмірдің әрбір сәтін бағалап бақытты ғұмыр кешуге ұмтылайық ағайын бәрекелді иә. өте жақсы біздің отбасы біздің отбасы айналайын қолым сол мінекей біздің отбасы ал алыңыздар алыңыздар алтыным сол ал алыңыздар мен мына қызыл уылдырықтан иә, иә. құда алыңыз ал құда жүріп рахмет рахмет аламын ұялмаңыздар біледі кім жылаған